हाय दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ एक हज़ार सब्सक्राइबर जल्दी से कैसे पूरे किए जाए जिसके बारे में मेरा टॉपिक है सो पे जी इन लोगों ने यहाँ पर इस इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है और पहले से मेरे ऐप प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर रखा है इसको ओपन करें खोल रहा है नेटवर्क जिम आप यहाँ से देखेंगे हम जाएंगे सब्सक्राइब में यहाँ से आप किसी भी को ज्वाइन करके अपने सब्सक्राइब बढ़ा सकते कितने भी जितने चाहे उतने और यहाँ से मैंने को टिक किया यहाँ से पूरा वीडियो देखेंगे वीडियो है तीन सौ तीस सेकेंड का यहाँ पर पूरा वीडियो देखेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कॉइन मिलेंगे इस वीडियो को पूरा देखना है उसके बाद आपको कॉइन मिलेंगे यहाँ से चेक करेंगे अपने सब्सक्राइबर पर हाँ मेरा हो गया यहाँ पर सब्सक्राइबर चेक करें उसके सब्सक्राइब चेक कर सकते हैं उसको सब्सक्राइब किया तो आपको भी सब्सक्राइब मिलेगा और आप जितने चाहे उतने सब्सक्राइब बढ़ा सकते हैं सकते हैं सब्सक्राइब भी बढ़ा सकते हैं वॉच टाइम और लाइक यहाँ से मैं इस पर टिक करूँगा मेरा ये वीडियो आ गया इस पर सेलेक्ट करें सेलेक्ट किया और यहाँ पर देख सकते हैं और ये टॉप वीडियो भी है इस टॉप वीडियो अपना वीडियो टॉप दिखा सकते हैं इस पर और अपना वीडियो टॉप पे आ जाएगा यहाँ पर सेकंड लिखा रहा है से आप पूरा देख सकते हैं इससे आप सब्सक्राइब बढ़ा सकते हैं अपने वीडियो के और व्यूज़ भी बढ़ा सकते हैं और अपने दोस्तों को रिपेयर करके कोइन आसानी से पा सकते हैं तो आप वीडियो अच्छा लगे कमेंट तो करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करने वीडियो नोटिफिकेशन कर लें